大家好，我是潇洒的人类。前几个视频呢，我都在讲关于鹦鹉的内容，因为最近我们这里封城了，在家里无聊，所以这个视频我来给大家展示我饲养的另一类宠物。我们来看看有没有和我一样臭味相投的朋友。鸣虫这个圈子相对其他宠物圈来说比较小。 但是圈内人这么多年依然支持着鸣虫产业的发展，对，已经形成了一个产业，而且具有很成熟的产业链。据史料记载啊，从唐天宝年间就开始了有了鸣虫的饲养。古代的文学典籍中也有很多关于鸣虫的记载。再后来，人们开始人工饲养鸣虫，这使得鸣虫的品种增加了好多。除了蟋蟀以外， 其他只要是叫声好听的昆虫，都成了玩家的玩物。那么这些东西有什么好玩之处吗？大部分人都比较喜欢斗虫，就是斗蟋蟀。但是我还是喜欢听叫多一些。我不知道大家对音疗了解多少，也就是声音疗法，甚至还有音疗师这个职业。其实，在几千年前就有了音疗的记载，这属于医学的范畴，我也不懂。但是这跟鸣虫有什么关系呢？ 声音能影响人的情绪，这个无可厚非。还有一些经常失眠的人，应该听过深度睡眠的音乐吧？有些音乐里就有丛林的声音，丛林里有什么声音呢？那就是昆虫发出的声音。我是怎么喜欢鸣虫的呢？有次我的伯父来我家里做客，我们一直喝茶聊天，聊着聊着我就犯困。 就想倒头就睡，然后我的伯父就告诉我是虫子的叫声催眠了我。于是第二天我就去集市买了几只竹铃，回来就觉得听起来真的很舒服。当然不是什么时候听都舒服，后来我才知道我们还需要倒叫，也就是倒时差，倒到跟自己的生物钟一致。有的人喜欢在喝茶的时候让虫子开叫。 有的人习惯出门装在怀里，总之就是让它叫，叫了就开心。这可能是人类追求天人合一的本能吧。我养鸣虫也有将近十年了，夏天经常去野外抓虫。记得有一次去泰国玩，在休息的时候听见虫子叫，就听着声音走了过去，结果没走两步就马上退了回来。那次印象很深刻。 在国内抓虫子，无非就是遇到刺猬啊、蛇啊、蝎子啊、蟾蜍之类的东西，想起来真的很有意思。现在到了冬季，走到哪儿都死气沉沉的，所以又想起了鸣虫，于是就在网上购买了几只，我们拆来看一看。 我个人呢非常喜欢竹蛉，也叫中华树栖，它的叫声是这样的，很像蟋蟀，对吧？但是我们比较一下。 当仔细听的时候，会发现两种声音，两种属性。还有这个，这个叫大黄铃。三年的子，看来这个是中黄铃。这个叫金铃子。大黄铃和中黄铃长得非常像，但是仔细看，它们还是不一样的。这个叫油葫芦。 这几种虫单独叫的声音还是比较好听的。其实我非常喜欢听混叫，如果搭配好，混叫非常好听。搭配也是很有讲究的。我们在市面上见过很多蝈蝈笼，对吧？有好多种规格，四格的、六格的、八格的，我见过最多有十二格。 这就是为了让我们自己搭配，还有现在的鸣虫器具，也有好多格子，也是为了方便搭配，也可以上怀，但是上怀不方便搭配，因为你出门不可能装一身虫，对吧？再说外出的情况下也听不出混叫的效果，所以呢，一般情况下混听的话，室内还是比较出效果的。我们再来欣赏几种鸣虫的叫声。看下来以后，他回家。对他，他家门口，他在。 我们再来听几种大合唱。听完天籁之音，我们今天就到这里。如果你也想在冬季的时候感受夏天的感觉，不妨购买几只回家试试。也不知道有没有和我一样喜欢听声的朋友。好了，今天就到这里，下期我们再见。